ああ普通にちぎれたうんやっぱ羊羹だな幸せやいますいらんてかなんでお前昼飯に羊羹食ってんの羊羹1個で足りんやろ いや3つ持ってきましたそう羊羹をよかったらいやいいいいしお前がそんな羊羹好きやと思ってなかった俺そんな羊羹好きなんやいや普通っす普通なんや羊羹ついてる口えほんますか、うん、どこっすか右口どこどこ右右手 それは僕から見て右ですかそれとも先輩から見て右ですかお前から見て右やなっていうか一回触ってみろよいや一発でバシッと掴み取りたいじゃないですか乳首当てゲームちゃうぞいやそれはどうかと思います俺もどうかと思うごめんいやでも大切な洋館だからこそ一瞬の苦しみで終わらせてあげたいんですよねいや、 <laughs> うん、まあ洋館への 愛情は評価するけどこの永遠とも思えるお前とのやり取りに付き合わせる俺の苦しみも考慮してなんで羊羹くんそこですいませんお前羊羹取る気あるんかいや俺できますやります何急にその体育会系のノリやめて俺やるよいやええってもう別にイケボのクールキャラで混んでええし別にキャラ編を求めてるわけちゃうからもういいよ俺取ったる 露骨 <laughs> 露骨に照れるのやめてねキモその青春ラブコメみたいなノリいらんし別に俺らおっさんやから2人ともふえー怖い怖い怖い怖い何何何ふえーって何あふえーかふえーかふえーなあふえー <laughs> ちゃうねんイケボで言うたトーンちゃうねんそれそのトーンで言う単語ちゃうねんふえーは もっと可愛らしいふわふわした声で言うやつやから可愛らしい女の子がお前のほどほどのマッチョが言うイケボで言うやつちゃうからなんなんこのまえいきなり普通のテンションになんない怖いな 汚い口から羊羹出てるしお前モザイクかかってるからそれ視聴者に伝わらんしえって一回出さないで出して口元にあったことを主張せんでええねんもうええってもうなんなんお前毎回脚本にないアドリブ入れやがって <laughs> なんなんほんまに えー、ってそんなんもう突っ込むの疲れんねんって俺別にこんな脚本にないさツッコミせなあかん俺の気持ちにも大丈夫か大丈夫かええー、ってもうもうええって本当すかなんで毎回いると思ういやいいありがとう気持ちだけもらっとくわなんかすいません <laughs> いやええって落ち込まんでええし っと待って今待って俺見てんねん衝撃ハプニング映像今目の当たりにしてんねんお前の口に入ったやつが <laughs> そのままリバースした綺麗な形のまま元気な赤ん坊が生まれましたよぐらいの感じでつるん言ってんねん何かありましたあってんすごい元気に出てきてん口の中から先輩大丈夫ですか なんで俺が幻覚を見てるみたいな感じなのねえー、って普通に食っていらんし普通に食っててまず一個大事なこと言わんといかんねんけど、はい、YouTube 多分ゲロダメやから <laughs> えでも映ってないっすよねまあモザイクだけどさ